يسأل كثير من الناس إذا كنت قادرا على الحج وأريد أن أؤجله حتى أبلغ سنا معينا هل يجوز هذا الفعل أم لا نقول لا يجوز يا إخواني يا أخواتي لا يجوز الإنسان إذا بلغ التكليف وعنده قدرة بدنية وقدرة مالية ولم يكن هناك مانع يمنعه من الحج أن يؤخر الحج عن وقته المشروع لأن الله عز وجل يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين فمن كان قادرا على الحج فلا يجوز له تأخيره لأن جمهور العلماء يرون أن الحج يجب على الفور